Smash them! Initiate retreat troops deployed! Initiate retreat! kamu bertambah gemuk belakangan ini? Aku? Pencuri? Tidak, tidak, tidak. Ini barang pinjaman. Ayo berkenalan dengan temanku, Dexter! Emas sangat berharga. Berlian lebih berharga. Tidak ada yang bisa aku berikan. Pasanganku adalah seorang gadis yang cantik. Battle spell in cooldown. Retreat! Lol dan Dexter selalu siap jika uangmu juga siap. Mana uangnya?